Hello，大家好。那我们今天准备了一个小道具，就是这个噔噔，这个是圣诞节我们会拿来装饰的小灯泡。那其实它也可以拿来拍摄时当做前景效果来使用哦。那就让我们来看看它有什么样的效果吧。 近哦，这是光效啊。那我的鱼尾纹都会跑出来，骗呢？真的看不到，骗人。三二一，Hello，今天准备了一个小道具，就是这个噔噔噔，看看会有什么样的效果吧。前景给忘记了。那其实呢，它可以拿来就是。